Halo berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang saya akan mencoba membuat tutorial tentang HTML5, CSS3, dan JavaScript HTML5 adalah versi terbaru dari HTML dan disitu banyak penambahan fungsi mulai dari kanvas, mulai dari video, audio, dan banyak hal yang bisa diaktifkan, dibuat interaktif dengan JavaScript dan di sini HTML5 itu berada di web browser terbaru. Semua web browser akan support, akan dapat membaca kode ini. Dan intinya Anda harus menguasai HTML dasar. Oke, silakan menuju ke HTML dan CSS tutorial di website saya. Dan di situ Anda silakan mempelajari dulu HTML tutorial dasar. Di sini saya sudah mempunyai sekitar 5 video di HTML dasar Lalu Anda juga pelajari tentang CSS dasar. Dan juga Anda silakan menuju ke JavaScript. Jadi Anda harus minimal mengenal JavaScript, HTML dasar, dan CSS. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga script yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, di sini ada JavaScript tutorial dasar, ada 60 video dan Anda bisa mempelajarinya dulu sebelum masuk ke materi ini. Oke, silakan ambil JavaScript video tutorial dasar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ketiga macam ini, kenapa kita harus mempelajarinya. Di HTML5 ada beberapa fungsi tambahan dan fungsi tambahan ini sangat menarik sehingga JavaScript pun juga memiliki penambahan di beberapa komponen yang yang ditambahkan di HTML5. Dan di sini intinya HTML5 adalah script untuk menampilkan banyak file, untuk menampilkan link, untuk menampilkan gambar, untuk menampilkan apapun, tag. Dan di sini semua komponen yang ada di halaman sebuah website itu akan diatur penempatannya akan diatur, warnanya akan diatur banyak hal, penataan dan macam-macam itu oleh CSS Kenapa saya tadi mengharapkan Anda juga belajar CSS karena di sebuah halaman website itu bukan HTML saja, tapi di situ juga ada CSS. Dan jika Anda melihat uh, sebuah halaman website interaktif saat Anda mengklik lalu keluar tulisan tertentu, itu adalah kerja dari JavaScript. Dan intinya, jika Anda simpulkan dari keterangan saya, HTML itu adalah coding berisi perintah-perintah untuk menampilkan, untuk memberikan data dan link dan sebagainya. Sedangkan CSS untuk mengatur penempatan sehingga halaman website kita lebih menarik secara penampilan CSS. Dan website kita akan terlihat pintar dengan JavaScript. Mungkin semacam ini. Dan kita bisa menggunakan ketiga hal ini supaya halaman website kita menjadi lebih menarik dan interaktif intinya seperti itu maka sebelum masuk ke tutorial ini silahkan pelajari HTML dasar CSS dasar dan JavaScript dasar Oke, setelah Anda mempelajari secara dasar dari HTML, CSS, dan JavaScript, silakan menuju ke materi ini dan kita akan bertemu di materi satu. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.